आओ फिर अलार्म लगाते हैं मन ही मन अपनी ख्वाहिशें दोहराते हैं कि काश कल सुबह सुबह फिर उठकर काश कल सुबह सुबह फिर जुटकर अपने हर एक हिस्से से ये ना कहना पड़े कि बस एक दिन और रह ले बस कुछ पल और सह ले लाइफ की फिलॉसफी में खो मत लाइफ में कुछ बन जा पहले आओ फिर अलार्म लगाते हैं और इस बार विरासती ख्वाहिशें दोहराते हैं काम पर जाकर पैसा कमाना सीख लें पैसा तो सभी कमाते हैं थोड़ा नाम भी कमाना सीख लें बॉस की हाँ में हाँ मिलाकर तुरंत प्रमोशन पाना सीख लें फिजूल खर्चे में उड़ा ना दे सैलरी बैंक में सजाना सीख लें फ्यूचर को सिक्योर कर अपने आज की ज़िंदगी बचाना रखें उधार की ख्वाहिशों का रखें ज़्यादा ख्याल चल रहे हैं बरसों से वही चाल रोज़ वही कॉफ़ी वही दाल रोज़ वही कपड़े वही बाल रोज़ वही कितना संभाल नौकरी के नाम पे भेड़ चाल सैलरी के नाम पे चिल्लर डाल माँ बाप ने कहा सवाल मत पूछ सब यही तो करते हैं भेड़ चाल तो हमने भी गले में कसली टाई और चलते रहे ये भेड़ चाल सोचा था जब उधार की ख्वाहिशें हो जाएंगी पूरी तो ध्यान दे देंगे उन पर भी जो रह गई थी ख्वाहिशें अधूरी कर्ज चुकाते चुकाते बढ़ गई खुद से ही खुद की दूरी कभी होंगी भी ये ख्वाहिशें पूरी कभी नई कार खरीदनी है कभी बच्चों की फीस भरना है ज़रूरी अरे सरप्राइज तो मिला उस दिन जिस दिन माँ बाप ने पूछा एक सवाल इतने प्यार से सींचा तुम्हें इतना दूर खींचा तुम्हें पौधा हो तुम हमारी मेहनत का क्यों नहीं तुम्हारे फूल सुंदर क्यों नहीं तुम्हारे फूल लाल अब इनको कौन बताएगा जब गुलाब सींचा ही नहीं तो गुलाब कहाँ से आएगा भेड़ चाल से बेमिसाल इतनी लंबी छलांग कौन लगाएगा भेड़ चाल वाले से उड़ने की तमन्ना तो की लेकिन कैसे उड़ना है ये कौन बताएगा जो पंख काटे थे सालों पहले उनको कौन लौटाएगा ठीक है गाना सुन के सोच लिया सपने कि अपना टाइम आएगा लेकिन ये भेड़ हिम्मत कहाँ से लाएगा डिप्रेशन तो इसकी परछाई है ये इसको कैसे भगाएगा रह रहे हैं बिना अपनों के जी रहे हैं बिना सपनों के जाते हैं रोज दफ्तर और जी जान लगाते हैं वापस लेकिन खाली कमरे में ही तो आते हैं ना कोई हाथ से खाना खिलाता है ना कोई प्यार से बाल सहलाता है कोई नहीं पूछता हमसे कि दिन कैसा था और बुरा हो भी गया तो कोई थोड़ी ना दिल बहलाता है कौन सी है वो खुशी जिसके पीछे भाग रहे हैं कुछ आधा सोते हैं कुछ आधा जाग रहे हैं बिना किसी मकसद की जिंदगी काट रहे हैं कौन से ऐशो आराम है वो किसके लिए मांग रहे हैं आज फिर एक शिवसाई पढ़ा पेपर में फिर आया पापा का फ़ोन पूछा उन्होंने बेटा कैसा है तू फिर दिया मम्मी को फ़ोन दोनों की आवाज़ सुनकर दिल को मिलता है काफ़ी सुकून इसलिए ठीक हूँ पापा कहकर रख दिया मैंने आज भी फ़ोन अंदर ही अंदर मेरा हर एक हिस्सा चीख कर मदद मांग रहा है सुसाइड तो नहीं करना लेकिन जिंदगी जीने से भाग रहा है खुदा में मानता भी नहीं लेकिन दुआ ज़रूर मांग रहा है कि काश कल सुबह मेरी आंखें खुलें और दोबारा वही चेहरे नज़र आए चाहे सैलरी मेरी दस डिजिट की ना हो और लौकी की सब्ज़ी खानी पड़ जाए पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं खा सकती मैं चाहे कितना भी डिस्काउंट क्यों ना मिल जाए काश कल सुबह मेरी आंखें खुले और चल रही हो वही हवाएं काश कल मेरी सांसें खुली सी हो और थोड़ी हिम्मत आ जाए शायद उड़ने की तमन्ना भी हो और अपनों का सहारा लेकर हम अपनी उड़ान उड़ भी जाएं बस काश कल सुबह मेरी आंखें खुले और एक अलार्म मुझे ना उठाए હા મમ્મા મજામાં તું કેમ છો शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर आप मेरे लफ्ज़ सुनते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा नाम है चमकता सितारा फिर मिलेंगे